مرحبا اعزائي الكرام اليوم راح نشوف احنا وياكم برج خليفه اتبع المرشد والله تسيرين احلى قعده على اعلى قمه برج خليفه في عام 2010 ناطح السحاب في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة برج ارتفاعه كلش هائل وداخله أشكال وألوان وصور نروح احنا وياكم نشوف شنو بداخل هذا البرج الهائل زين عزيزي فكونوا معانا نشوف احنا وياكم سوية يبلغ ارتفاعه الإجمالي 828 متر يعد برج خليفة أعلى بناء شيده الإنسان وأطول برج في العالم بدأ بناءه في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في 6 يناير 2004 المكان اللي فيه آه، برج خليفة مع كلش حلو اماكن جميله يعني فيري فيري نايس واكتمل الهيكل الخارجي له بعد خمس سنوات وافتتح في 4 يناير 2010 ميلاديا ويضم 160 available طابق two options. Level 148, which is 379 dirham per person. It includes coffee or tea and some uh, dessert, like uh, baklava or some sweets. The highest level, level 154, it's 749 dirham per person. It has free access to the aquarium also. It's a combo ticket. And also you can get unlimited beverages, one alcoholic drink for free and some light snacks. Yes, uh, unlimited beverages, juices, coffee, tea, as much as you want, as much as you want, yes, and uh, alcohol, uh, beer, wine, champagne, and some figure food. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here it's included, yes. One? One. Of course. So, First of all, you will list level 154, 153, 154, then level 148, and then level 125, 124. طبعا اكو مرشد خاص اخذنا بعد ما اعطانا محاضره على نوع الطوابق وارقامها راح ياخذنا وشلون attention to the screens to your right side, you're going to see the history behind the building. So everything started in the year 2004 with excavation works. They built the foundation 50 meters underground. The next year, the construction of the superstructure started. The first year, they built it up to level 50, the second year to level 100, and by the end of the third year, they built it up 160, which by then was already crowned the tallest building in the world and the highest man-made freestanding structure. One year later, in 2009, the completion of the Spire follows, and then finally the grand opening, January 4th, 2010, on the inauguration day of His Highness Sheikh Khalifa Al Nahyan. So in total, it took them only six years to build. 22 million man working hours were invested, 12,000 workers came to work every day on peak of construction. More than 100 nationalities participated. And now the main question, how much did it cost? 1.5 billion US dollars. Downtown Dubai is a 20 billion dollar project and only Burj Khalifa is 1.5 out of the 20 billion. اعزائي احنا باعلى قمه آه، برج خليفه اوكي هاي اعلى قمه برج خليفه شوف بدنا نشوف دبي من الاعالي نتباوع على دبي من الاعالي جميله egg one egg cucumber this one this tomato cucumber هذا المكان اللي كنا فيه يعني صورناه لكم شوفناكم اياه هسه احنا دنباو عليه عليه من اعالي قمه برج خليفه تاكل شرم باو على هاي المناظر الحلوه من الاعالي مع عيني تحس بالمتعه برج خليفه يطل على كل سويت موجود والكوفي طبعا اخذنا بعض الحلويات والكوفي number one fan here in Dubai. <laughs> okay, I will turn the notification bell. Alright, yeah. I'm a subscriber now. Thank you very much. Like and subscribe. Welcome to Dubai. طبعا بننزل شوية شوية طيبين على الأرضية. Thank you. Bye. خلصت رحلتنا <laughs> وياكم مع برج خليفة ان شاء الله نشوفكم في اماكن اجمل واماكن احلى